Fucking peek! تبقت ثلاثون ثانية آخر لاعب باق فمن الصعب إيقافها وأنا أرغب بتجنب ذلك رجاء انفجري Get on site as fast as you can. Go, go, go, go, go. تبقى عدو واحد. Probably flanking. Another gun. احتروا والآن هذه فرصتنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم هنا رصد عدو في سقطت ال spike. في إيه آخر لاعب باق ال spike بحوزتي على هؤلاء الحمقى أعيد الترقيم قاتلوا عدو في بي رصد عدو في بي تبقى عدو واحد heaven go go go go آخر لاعب باق wait حان الوقت لادخار الدعم عليك بحوزتي لا مهرب مني can I get fucking healed, please? كان قتالا جيدا. آخر لاعب باقي. سقطت السبايك في A. تم نشر الساتر تبقت ثلاثون ثانية قتلت سيج أسلب البصر أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب تنفيذها أعيد التلقين. سبايك في الوسط أوه. حياتهم عديمة الجدوى تماما ومن الأفضل منحها لي رينا أعيد التلقين ظلال متحركة أنشأت الحاجز رصد عدو في إثبتت السبايك السبايك بحوزة حوزة أطلب الوسط رصد عدو عدو واحد زرعت السبايك حلفائي تبقى عدو واحد أعيد التلقيم واحد هيني هيني سيش احتاج علاجا احتاج علاجا ساعالجك مثالي نحن هنا لأننا الأفضل إياكم أن تنسوا ذلك سترايك في الوسط تبقت ثلاثون ثانية مراقب هنا bin Barkham. PA. أعيد التلقيم آخر جولة في الشوق لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي الكهرب مني أقمت الجدار سقطت السبايك في A الباقي تبديل الجبهات الأعداد الكبيرة تبقى الاحتمالات مفتوحة تذكروا ذلك وقعت السبايك أعيد التلقيم تبقى عدو واحد Guys, one with uh, one with me, uh, please. Chat, hold the uh, heaven. نفدت الشحنات زرعت السبايك قتلت نسختي وداعا تبقى عدو واحد شكرا أطلت لسبايك الخاصة بالأعداء أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظي أنشأت الحاجز All mid, all mid. Y'all gotta run it down and go mid. رصد عدو في الوسط سقطت السبايك في الوسط بتاعت السبايك هذا المكان جميل ولكنه ليس جميلا بما يكفي للموجودين لنحقق الفوز ثم نغادر المكان تتغلب علي أنا؟ لا تموتوا أريد سلب حياتهم لا حياتك القدرة الخارقة ليست جاهزة much people on B.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 I fucking hate you. I fucking hate you. أحتاج مساعدة سقطت السبايك في A باق رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه ملكي وسأقتل للدفاع عنه أنشأت الحاجز Can I get your gun? أعيد التلقيم تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A جدار رصد عدو في الوسط هنا تمكنت من العدو احذروا واحد أعيد التلقيم شكرا أعيد التلقيم أحب الانفجارات سقطت السبايك في اي في اي اقمت الجدار لا تهرب مني اي نيد هي هي هي هي سي سي سي سي ما في لاجلك Watch out, watch out, Jet. Don't push, don't push, don't push. Back up. باق قنبلة ستنفجر توقت ثلاثون فريق تبقى عدو واحد سقطت للفايت في اي تتعبث مع هذه البرازيلية نقطة الفوز انظروا إنهم بائسون مدادا أنشأت الحاجز هنا سقطت السبايك في A ميد ميد ميد ميد they're coming through ميد هنا They're fucking coming through mid, uh, boys. Can you go? Can you go, Sage? To spawn and res me, please. سقطت المعالجة Go through spawn. One more. سقطت السبايك في B تبقى عدو واحد وضعت السبايك ظلال متحركة رجعوا اسمع آخر لاعب أو قاعد إلي وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم Sage heal. سأعالجك Thank you. Do not push jet. Back, back. Please. Sweet, sweet. Should be B. Yeah, probably. انفجري انفجري Mid, mid, mid. I will go لن mid from يموت A. حلفائي هنا It is mid B, mid B. Come. سقطت لسبايك بي تبقت ثلاثون ثانية سقطت لسبايك في بي آخر لاعب باق تبقى عدو واحد Yes, we won the round. أداء رائع. Let's go. جي هذا المدافعون.